Друзья, всем привет! Хочу показать вам немножко предновогодней Валенсии. Сегодня 29 декабря, прекрасная погода, в городе полно туристов. И желаю всем, чтобы Новый год принес только хорошее, чтобы не было никаких проблем, счастья, здоровья, удачи, успехов и так далее.